सो यो वेलकम भिडियो पश्चात स्टेप टू भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र अबको आउने स्टेप सेभेनसम्म चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल्ली केही कुराहरू बुझ्नेछौँ र यो हामीले बुझ्न पनि अत्यन्तै आवश्यक छ र यो स्टेप टू ट्रेनिङमा म तपाईँहरूलाई यो हाम्रो बिजनेसले कसरी कस्तो साइकल हुन्छ जुनै पनि बिजनेसको एउटा न एउटा साइकल हुन्छ चाहे तपाईँको युट्युब बिजनेस होस् तपाईँको चाहिँ ब्लगिङ होस् चाहे अन्य मार्केटको बिजनेस हो त्यसमा चाहिँ साइकल हुन्छ एउटा न एउटा साइकल हुन्छ सो यो डिजिटल मार्केटिङ अथवा एफिलिएट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा पनि यो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा पनि केही त्यस्ता इकोसिस्टम साइकल हुन्छन् जसको बारेमा एकदमै थोरै सर्टकट हामी स्टडी गर्नेछौँ थ्योरिटिकल्ली र यसको बारेमा हामी आउने स्टेप्सहरूमा प्र्याक्टिकली काम गर्नेछौँ सो वर्ल्डमा जति पनि अनलाइन मार्केटर अनलाइन एन्टरप्रेन्यरहरूले युज गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ नम्बर वान भनेको चाहिँ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई लेखेर देखाएको छु नम्बर वान भनेको उनीहरूले ट्राफिक ट्राफिक अनि त्यस पछाडि फनल त्यस पछाडि कन्भर्जन र finally they will get sales है सो ट्राफिकको बारेमा कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने अफकोर्स तपाईँलाई यो नयाँ विषय हुनसक्छ र नर्मल्ली ट्राफिक भनेको चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ नर्मल भाषामा चाहिँ कस्टमर भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ ओके सो ट्राफिकको बारेमा हामीले आउने च्याप्टरमा यसको टाइप्सहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ कसरी ट्राफिक जेनेरेट गरिन्छ यसको बारेमा डिप स्टडी गर्नेछौँ भने आज चाहिँ वर्ड्स वर्ल्डलाई मात्र हामी चाहिँ स्टडी गर्छौँ है त सो ट्राफिकलाई अर्को भाषामा हामी के पनि भन्छौँ भने लिड प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट भनेर पनि भन्ने गर्छौँ सो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ट्राफिकलाई लिड प्रोस्पेक्ट भनेर पनि भन्ने गर्छौँ सो तपाईँहरूले पनि नोट गर्नुहोला तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ओके सो ट्राफिक जेनेरेट गर्ने वेजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् आउने स्टेप्समा हामीले काम गर्नेछौँ maybe paid marketing free marketing blogging YouTube धेरै कुराहरू हुन्छन् भने फनलको बारेमा भन्नुपर्दा फनल भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा वेबसाइट जस्तै हो फनल एउटा पेज हो यसमा के कुरा राखिएको हुन्छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ स्टोरीलाई लिएर त्यस पछाडि तपाईँको रिभ्युजहरूदेखि लिएर तपाईँको बिजनेसको प्रडक्ट सर्भिसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल इन्फर्मेसन अथवा टेस्टोमोनियल्सहरूलाई लिएर एउटा डिजाइन गरिएको पेज एउटा वेबसाइट जस्तै हो यसलाई म यसलाई भेट्न चाहन्छु फनललाई अर्को भाषामा के पनि भनिन्छ भने opt in page landing page or lead capture page भनेर पनि चिनिन्छ है सो फनललाई अर्को भाषामा चाहिँ अप्टिन पेज ल्यान्डिङ पेज र लिड क्याप्चर पेज भनेर पनि चिनिन्छ सो फनल एउटा वेबसाइट हो मैले भनिसकेँ सम्पूर्ण टेस्टमोनियल्स सबै कुराहरू राखेर चाहिँ यसमा यसलाई चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ र फनलले के काम गर्छ भने जब तपाईँको ट्राफिक आउँछ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ ओके फिल्टर तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ यसको बारेमा होइन जस्तो तपाईँको ट्राफिक यहाँ मानौ टु थाउजन्ड छ यो फनल हेरिसके पछाडि तपाईँको टेस्टोमोनियल्स हेरिसके पछाडि तपाईँको two thousand traffic maybe they will interested a five hundred होइन पाँच सयजना इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् टु थाउजन्ड ट्राफिकबाट पाँच सयजना चाहिँ एकदमै जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् र यो पाँच सयजनालाई चाहिँ तपाईँले कन्भर्जन गर्नुपर्छ तपाईँलाई कन्भर्जनको अब आउने स्टेप्समा कन्भर्जनको बारेमा एकदमै ब्रिफली हामी स्टडी गर्नेछौँ होइन सो कन्भर्जनलाई पनि म यहाँ बाँड्न चाहन्छु ओके कन्भर्जनलाई पनि म पाँचवटा स्टेप्समा बाँड्न चाहन्छु ओके नम्बर वान कन्भर्जनको नम्बर वान भनेको चाहिँ इङ्गेज एङ्गेज नम्बर वान अनि त्यस पछाडि फलोअप फलो अप त्यस पछाडि अप पश्चात तपाईँले प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ problem solve then deal close दिन क्लोज गर्नुहुन्छ होइन सो आउने स्टेप्समा हामीले इङ्गेजको बारेमा इङ्गेजिङ क्वेसन्सहरू कस्तो सोध्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई कसरी फलोअप गर्ने अनि त्यस पछाडि कसरी त्यो ट्राफिकको प्रब्लम सल्भ गर्ने र हाउ टु डेल क्लोज कसरी डेल क्लोजिङ क्वेसन्सहरू राख्ने यसको बारेमा एकदमै च्याप्टर वाइज हामी पढ्नेछौँ सो कन्भर्जन भनेको तपाईँको जब फनल युज गरिसके पछाडि आउने स्टेप्स हो तपाईँहरूले यो स्टेप्स चालेर चाहिँ तपाईँले कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ भने फाइनल्ली यो गरिसके पछाडि कन्भर्जन पश्चात तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि सेल्स हुने भयो सेल्स ओके सो सेल्स हुने छ ओके सेल्स वर्ड एकदमै पावरफुल छ वर्ल्डमा जति पनि व्यक्तिहरू सेल्सम्यान हुन् चाहे जब होल्डर हुन् चाहे डक्टर इन्जिनियर हुन् चाहे बिजनेस ओनर्स हुन् every mans are sales people in this world but उनीहरूलाई के कुरा थाहा हुँदैन भन्दाखेरि मैले के सेल्स गरिराखेको छु मैले के सेल्स गर्दा धेरै बेनिफिट्स हुन्छ त्यो कुरा थाहा हुँदैन सो सेल्स एकदमै पावरफुल वर्ड छ सेल्स ट्रेनिङ हामीले सेल्स ग्रुपमा एकदमै वर्ल्ड क्लासको व्यक्तिहरूसँग ग्रान्ड कार्डन डानलक ग्यारेभी ताइलोपेज जस्ता व्यक्तिहरूको सेल्स ट्रेनिङ हामीले हेर्नेछौँ जहाँबाट चाहिँ एकदमै हामी इन्सपायर हुनेछौँ र तपाईँ जोर्डन बेलफर्ड को नाम पनि तपाईँले त्यहाँ पढ्नुहुन्छ जसले चाहिँ थ्री मिनटमा सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड डलरको क्लोज गरेको थियो सेल्समा सेल सेल्स इन्डस्ट्री त्यति पावरफुल छ ओके सो सेल्सको बारेमा हामी ब्रिफली पढ्नेछौँ आउने स्टेजमा okay sales is so powerful okay so हामीले चाहिँ यो चार्टलाई लिएर काम गर्नेछौँ आउने दिनमा र हामी फाइनल्ली ट्राफिक फनल कन्भर्जन हुँदै हामी सेल्समा जानेछौँ म यो थ्योरिटिकली तपाईँलाई केही देखाएको छु बट यहाँ मैले के कुरा अलिकति रोक्न चाहन्छु भने अहिले तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फनललाई रोकिदिनुहोस् म अर्को चार्ट तपाईँलाई दिन्छु यहाँ म अर्को चार्ट तपाईँलाई दिन्छु अब ओके फर्स्ट ट्राफिक कन्भर्जन र सेल्स यो चार्ट म तपाईँलाई दिन्छु किन फनल्स म अहिले युज गर्न तपाईँलाई सजेस्ट गर्दिनँ भने फनल्स भनेको चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण एक्सपिरियन्स टेस्टोमोनियल्स रिभ्यू स्टोरीहरूलाई लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ बाहिरको व्यक्तिहरूले तपाईँलाई फनल्स युज गर्न पनि आग्रह गर्छन् तर उनीहरूले के पनि त्यहाँ युज गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँलाई फनल पनि सेल्स गर्न चाहिँ आग्रह गरिरहेका हुन्छन् तपाईँलाई सेल्स फनल पनि सेल्स गरिरहेका हुन्छन् सो टेस्टोमोनियल सबै उन उनीहरूकै हुन्छ मानव इज वान अफको फनल माइ टिम माइकल मेन्सलले बनाउँछ भने उसको सम्पूर्ण टेस्टोमोनियल्स रिभ्यू स्टोरीहरू हुन्छ त्यसैले तपाईँको ट्राफिकले तपाईँलाई भन्दा धेरै उसलाई मलाई चाहिँ लाग्छ विश्वास गर्छ फनल त्यति बेला युज गर्नुहोस् जहाँ तपाईँको फाइभ थाउजन्ड डलरदेखि टेन थाउजन्ड डलर इन्कम भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म फनल युज गर्न आग्रह गर्छु किन भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म तपाईँको टेस्टोमोनियल्स हुन्छ तपाईँको एक्सपिरियन्स हुन्छ तपाईँको स्टोरी हुन्छ सो त्यसैले अहिले जति नयाँ हुनुहुन्छ म यो चार्टमा काम गर्न आग्रह गर्छु ट्राफिक कन्भर्जन र सेल्स अफकोर्स मैले पनि म्याक्सिमम् यही यही चार्टमा रहेर काम गर्छु ओके सो लेटेस्ट समयमा हामीले यो फनलको बारेमा पनि काम गरिरहेका छौँ सो यो चार्टमा तपाईँलाई म काम गर्न आग्रह गर्छु र यो सेल्स पश्चात हामीले नेक्स्ट ट्रेनिङ पनि अफकोर्स बनाउनेछौँ सो केही कुरा अफकोर्स बुझ्नुभयो होला यो स्टेपमा भन्ने मलाई लाग्छ सो तपाईँहरूलाई thank you so much next स्टेपमा हामी भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू